ze beharrezkoak dira bostak ere, ze beharrezko den oroar elkarte profesionalekin zuzenean lan egitea, eta horregatik badago sustapen eh, etengabeko bat elkarte profesionale eta oroar kulturgilei. Kultur politikak egiten dira kulturgileekin batera eta hor elkarteak funtsezkoak dira interlokuzio bat edukitzen. Horun, bost horiek nolabait eh, dute biltzen dute zein euskarazko liburuaren e, katea eta bere alderdi guztietan e, ukitzen dutelako lan egiten dutelako. Eta nik uste, e, liburuaren gauak nolabait adierazten dula, bosten kartogien bateratasuna, batera lan egiteko gaitasuna, eta hori oso importantea dela. Eta beste gauza bat e, azpimarratzeko aneriritzi ez da, jartzen dutela bere bueno, baliabideen parte, parte bat, elkarrekin agerikotasuna euskal kulturaren, euskal literaturaren, euskal liburuaren agerikotasuna lantzen. Alegia, askotan, e, eh, kesu gera, ez talako nahikoa nabarmentzen, ez talako nahikoa e, ageriko gertatzen euskal e, artisten, euskal sortzaileen, euskal liburuaren, euskal literaturaren e, emaitza. Eta horrelako ekintza oso importantiak dira hori e, nabarmentzeko, jendearen gana iristeko, eta nola baitere e, eh, liburu gintza hortan bizi giranok irakurle geralako edo zale geralako eh, ospatu egiten dugu eta postu egiten gara. Eta horrein ez diranak, hain irakurle hain gertuko, nola baitere tentatzeko, esateko, hemen bada mundu oso polit bat, mundu oso interesgarri bat, mundu oso erakargarri bat, ez beti polita bat, batzutan oso garratza izan ditekena, baina garraztasun oso, oso importantea hori ere. Zatozte, ingudaz gaitezte, oso importantea da, egin egiten ari dana eta oso erakangarri. Beraz, e, eh, agerikotasunean e, eh, indar hori jarri izana eskertu nahi dizuen baitare, uste dut eh, liburuaren egunak hori irakusten duela, eta erakusten duela baita ere Euskal Literatura ospatu ere egin behar dela. Eta komeni dela ospatzea, eta komeni elkartzea, eta komenidala komeni dela sortzea horako topaguneak edo topatzeko e, aukerak jendeak elkarrekin, bueno, ba, bere bizipenak e, partekatu ditzen eta elkarrekin postu baita Eta bukatzeko esan, no, ba, bueno, e, konbidatu, jende guztia etorradin e, Euskal Liburuaren gauera, ospatu dezagun gau ez, irakurri dezagun, gau ez eta egunez, ospatu dezagun egun bakar batez, baina ospatu dezagun Euskal Literatura